Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, bienvenue dans le programme de formation non pour journée aujourd'hui là, nous parlons une vidéo aujourd'hui, nous allons montrer comment on capable de diffuser téléphone Android ou sur PC. On est capable faire avec Android ou bien avec iPhone également. Donc, c'est ça pour nous faire, nous allons télécharger un logiciel que le relais Let's View. On aller sur le site internet, non, ouvre Windows nous et puis nous chercher dans Google, nous chercher Let's View. OK. Et puis, nous avons Let's View Windows pour Mac. Et puis, etc. Nous choisissons Let's View pour Windows. Et puis, nous ouvrons logiciel, nous. Nous le programme, Et puis, nous télécharger, c'est télécharger. Nous faisons télécharger, nous installer. Et puis, nous venons gagner ça. sou eh, bureau nou e eh, nou wè li pwèd nan Let's View. E apwè nan non, non le nan telefon nou egalman nou telechaje nou. Un fwa kon fin installe program nan sur Android, mètnan, ou pral ouve Play Store, epi ou pral tape, pral komanse tape, Let's View, e ou tape Let's View, lò fin yon Let's View, ou fin tape Let's View, epi kon ya la, ou pran premye a, e ki make nan program Let's View a, Eh, nous sommes eh, programme ça. Voilà, Nous Voilà. Nous nous fin eh, taper let's view, et après, qu'on l'installation. Une l'installation. Une fois l'installation finie, nous sommes fini, d'ouvrir programme let's view programme Android téléphone. téléphone et puis y a là la, la l'application et programme que installation normalement avec un Wi-Fi à Makerle avec adresse IPR que l'a détecté automatiquement. Ok, une fois installé l'appareil sur ordinateur noir, on a marqué détecter. Quelque chose détecter, l'appareil sur ordinateur. Une fois que nous avons détecter l'appareil sur ordinateur, sommes capables capable ouais deux écrans ça sur ordinateur. Donc c'est l'écran en bas sur ordinateur, nous même on sur écran en haut. OK Immédiatement que nous finissons cliquer sur l'écran en haut, et puis qu'on après, une autre affiche. L'affiche ça que nous parlons, qu'on a là, qui là, sur commencer nous sur commencer. Une fois que nous cliquons sur commencer, et qu'on a, nous capable de dire que l'installation nous commence faire Donc, l'installation bien paraître et puis il dit nous que l'entrée sur ordinateur nous sans problème. Avec succès, là, qu'on a, nous capable de faire ça que nous voulons la donne. Voilà. Une fois que nous finissons et organiser tout le programme comme ça, nous voyons que ça, il paraît sous écran nous, et puis nous, avec les gens de écran ça, nous capables d'utiliser le téléphone dans Nous, ouais, tout ça que nous faisons sur le téléphone, là, il paraît. Et tout programme, tout genre de programme que nous gagnons, il paraît sur le téléphone. Là, et puis, nous sommes capables soit enregistrer ou Facebook, euh, ou bien faire n'importe quel écran. Ou nous voulons faire formation aussi pour nous montrer comment que pour utiliser eh, un programme sur téléphone, tout en restant sur ordinateur, capable de faire pour enregistrer sur ordinateur. En même temps aussi, si nous voulons utiliser, par exemple, un eh, programme eh, que nous avons, par exemple, OBS, ouais, le programme OBS, ça, il paraît la dedans sur écran, Donc, on est capable d'utiliser programme OBS et pour enregistrer également sur écran. Et puis, si nous voulons, par exemple, faire des screenshots aussi, nous sommes capables de faire des screenshots, c'est-à-dire euh, capture d'écran, et nous cliquer ici, et puis nous faire une capture d'écran. Et si nous voulons faire capture d'écran, si nous voulons, par exemple, et, si nous voulons une image là, nous découvert, nous avons, par exemple, image capture d'écran que nous gagnons là, dernière capture d'écran. Nous fermons et puis, si nous voulons par exemple faire un petit dessin avec un euh, stylo, nous, nous pouvons cliquer sur flèche ça là. Et puis, là, nous commençons à dessiner nos, bah, couleurs, soit noir, soit rouge, soit bleu, ou même c'est à vous de voir, pourquoi pas dessiner, montrer monde et euh, qui sont voulez faire. Et puis, euh, si vous voulez, vous cliquez sur encore, il OK? Donc, si nous voulons enregistrer écran pendant que nous parlé aussi, Ouais, sommes capable enregistrer dans la que une sorte de là, nous fermons, voilà, et puis nous dit, ok, si nous voulons montrer, par exemple, vidéo que nous enregistrés là. voilà, nous capables ouvrir et puis d'aller dans la vidéo, et puis nous capables jouer vidéo, ouais, et, la montrer nous vraiment, et qui ça, nous enregistré, capture d'écran. Bref, donc c'est comme ça que nous capables dit, nous capables d'utiliser le programme en capture d'écran, n'importe ça que nous voulons. Voilà, une vidéo ça, nous avons pour nous poser Chers amis téléspectateurs, si ça te fait plaisir, vous capable mettre un petit pouce bleu, et puis ça fait nous plaisir. Et puis nous-mêmes, nous capables de mettre l'autre vidéo encore, bon, astuces pour capable apprendre plus sur Windows, Publisher, et puis Word, Excel, toutes les formations de base que vous capable de besoin dans l'informatique. Et Jonas Toussaint qui est avec nous, nous disons à la prochaine pour une autre vidéo. Pas oublier, abonner à la chaîne, si vous pourquoi abonner. Pas oublier, faites ça pour nous, s'il te plaît.